marvellous skill from Akacha. There's a group of players, they can't find the right red shirt. What a skill from JJ the Solskjaer is in conversation with Carlos Garros and Alec Ferguson. Yeah, nice little bit of skill, the back heel, that freezes the crowd. Ococha Okocha ou de Salomon Lembe, il y a un autre Camerounais qui va a priori quitter le football club de Nantes. Hein. Oui, il est parti faire un, essai. C'est plus que bien engagé d'ailleurs semble-t-il avec Manchester City pour Patrick Suffo. Peut-être pour ça que vous pouvez vous étonner de voir la rentrée de, oh. Oh là là, ce que c'est beau ce qu'a fait Gigi Okocha. Allez, on se régale. Oh là là, oh là oh là, Il y avait eu ça juste avant aussi. Oh hein. là, oh là là. Et Jean-Paul, il aime bien. Et ah Jean-Paul, oui, il aime revoir. bien. Il revoir. Oh là là. in questa fase finale della partita. Sì. Il recupero di JJ Yokocha, ancora una giocata bellissima da parte del nigeriano. Che giocata ragazzi, si è svegliato quando, quando le cose si sono messe al meglio. Era más amable, la miglior imagen la del Deportivo. Ococha, aunque todavía por supuesto falta partido, que los parisinos tienen también capacidad para volver a dar otro susto al deporte. Van Percy. Here's Gardner for Bolton. Okocha. Oh, great skill. Literally left Fabregas on his backside, but uh, couldn't beat the keeper. Great skill from JJ Okocha. Defending wasn't too much to be admired, though, from Arsenal, City Fabregas. Di furto in avanti spalleggiato da Okocha, ecco il controllo del nigeriano doppio di marcatura, Carrera, Kohler, ma se ne va via Ococia. Un pallone buono e la respinta, la deviazione di Sosa. Poi Sosa reclama. Eh, il Gerano, che è l'unico che può fare qualcosa di pericoloso per la Juventus. Ococia. skill from Akacha. JJ Akacha, And still. Overjoyed at this moment, will be getting too confident because Bolton have thrown away the lead in no fewer than six games this season. Only Newcastle. Not very happy with life in the Bundesliga. Now Nigeria with a life and the lead on a field they know well from the World Cup. Nigeria always Últimos minutos de la primera parte, cuatro y pico más el de... Bueno, que bien ahí, el baile de Ococha, que sigue. Qué bien Okocha! Ococha. El que juega con Ococha. Fantástico el recorte del nigeriano, se marcha también del Turu. Otro cambio de juego de Ococha a la banda izquierda donde tiene mucho más espacio el Paris Saint Germain. La entrada de Robert. Le cierra mano el... Wagner Löcher. Unangenehme Ball. Sehr gefährliche Ball. Tor. Fehler von Löcher und Tor. Nein, Tor. Ich habe für Il aurait clairement mérité ce but de Nantais sur l'ensemble des 90 minutes. Et il s'en à son, son joueur nigérian. Ouais, alors c'est... Doppio di marcatura e recupero tedesco. Okocha. Anche questa sera vedete bellissimo il suo colpo di tacco, è appostato quasi... Slipped, still Nolan. Okocha. Back of this Nigeria defense. So you start mentioning the guys not here, Yobo Martins. It's quite obvious that Nigeria are... Again from Joke, a lovely return ball. job of eluding the young man, Luis Fabiano. He's lost him now. The cross comes in. Group of players, they certainly radiated a very confident... Three big in the box, maybe the ball in the box would have been the option. Passaggio, peccato. qui c'è stata veramente una bellissima palla di Baggio, purtroppo mezzo metro. Kocha. Well, they love that, and he's found Gary Steele. Well, I think the important thing, I mean, that's the flamboyance we know he can produce. He's adding goals to it this season. Didn't get one. Ngoti hesitating there, thinking that Kocher was going to go for it. And in the end, he got it and did brilliantly. Outstanding commitment from them so far. And Speed wins it back. Okocha. Oh, terrific skill again by JJ. Oh, sometimes even the best can overdo it. he's laughing. I'd rather see him try and gossip off his left foot. Not all the magic tricks. A bit fortunate to start with because the ball goes through the legs of Hoyt. He just totally misses it. You do get to the touchline rather than do that. Try and... JJ Okochas Auftritt. Es blieb beim 2 zu 0 für die Eintracht ein souveräner Sieg im tausendsten Bundesligaspiel. Stimme nach dem Spiel eingefangen von Klaus Reger. What a lovely piece of footwork. Gets uh, round applause from the City fans. They enjoyed seeing that bit of magic from Okocha. Trikot vom Leib, tanzt noch einen Samba fürs ausflippende Publikum. Ekstase im Ballstadion. Das haben wir seit Libuda. Uwe Bein hätte es schon alleine schießen können. Schön